Cuando hicimos nuestro plan comunitario de adaptación al cambio climático, vimos que una de las cosas que más nos afectan es la contaminación. Nos dimos cuenta cómo afecta a los pozos y también en el invierno empeoran las inundaciones en nuestro barrio por causa de las basuras y las aguas negras. Por eso nos organizamos para hacer jornadas de limpieza de calles, cauces y andenes. Ante el cambio climático, cambio yo, cambia mi comunidad.